Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, Ashley Dichosa. Kumusta naman kayong lahat? Meron tayong video for today. And this vlog, gagawa tayo ng Samyang Challenge. Pero syempre may bisita ako mga langga. Hindi ako ang gagawa. Kung in-expect niya sa iba, sila yung gumagawa mismo ng challenge na yun, pero ako iba. Uh, meron akong bisita, meron tayong guest, dalawa. Tawagin natin yung una, si Christian, si Baby Christian. Buka dito. Baby, mag-hi ka muna sa amin natin. Tatanggalin natin yung, uh, wait, disclaimer lang malangga. Um, nakamask sila, pero tatanggalin ko kasi um, negative naman sila. Tapos, uh, hindi naman kami medyo um, exposed dun sa karamihan. Dito-dito lang din kami. So, wala kaming COVID, mga nangga. Okay? So, paparihong natin yung face mask ni baby boy. Ilan daw ka na, Christian? 21. 21. Meron tayong next. May isa akong guest, mga langga. Si Glenn, pasok. Dito. Okay. So, ayun na nga mga langga uh, ang video natin for today, kakain sila ng samyang. Pero with that twist, uh, ah, nagawa ko ng question. <laughs> Um, depende sa question, siguro 1 to 10 or 1 to 15. Mga langga. Sa hindi makasagot, pahuhubalin natin. Siyempre, meron tayong tagahubad mga langga <laughs> para mas exciting. Siya si Forever yan! Franz, tatagalin mo yung face mask mo. Tatagalin, tatagalin mo kasi wala ka namang COVID eh. Ano. Meron ako forever yan. Yan niya, di ba, mga pogi, malangga. Siya yung katulad natin. Then siya di magdidesisyon kung saang parte yung hubarin niya. So bahala na siya mga langga. Okay, so let's proceed na. Pero syempre, kung ano muna kayo. Hindi ko <laughs> pauna, ubusin nila, hindi. Ah, gagawa tayo ng question hanggang sa maubos nila yung samyang. Ngayon, kung sino yung pinakamarami ng sagot mga langga, dun sa mga tanong, magkakaroon ng 500 pesos. Si Hey, diba? time pa rin ang baby niya. So after, inom sila nito. So ayun, habang kumakain kayo, let's start with a question. Pero kain muna kayo. Mauubusin siya. hindi tayo matatapos mga langga hanggat hindi nila nauubos yung samyang. So, while they are, uh, they are eating, the question is, continue ng continue ng mga langga. So, start na tayo. Question number one. question na ito mga langga is tungkol sa mga pambansa. Pambansa dito sa ating bansa. In short, national symbols of the Philippines. Sinimplihan lang natin. Ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Question number one. Agila. Agila. Nasagot ni Christian. One point for Christian. So, pikain muna. dapat pag narinig mo music, mag-ano ka agad, mag-raise ka na, ano, kasi maunahan ka. Question number two. Paalala lang ha, hindi mo tatapos ang question hanggat hindi na uubos ang samyang. Kala, Wait lang, mag maghuhubad mo na kasi hindi siya na ano eh, hindi niya nasagot. So, ay tagahubad natin. Anong gusang parte ng gusto mong hubahin? Rilo. Rilo, okay. Mamaya na yun para excited. May saucepan. Oo. <laughs> May suspen. Nakubad ko na po. Question number two, mga langga. Question number two tayo. Ah, hirapan na rin. Ano ang pambansang tirahan ng Pilipinas? One. Two. Bye. <laughs> Mahal bubo daw. Tama. Si Christian ulit. Suhubad ulit. Damit na muna. Tandaan na. Mamaya, baba na. Ben. Grabe ah. yan. Macho ito. Habang kumakain, pawis na pawis. Ano ng katawan. Langgahan ang um, mga negative na dito sa akin. Wala kami vibes dito ng COVID. Question number 3. Question number 2 na sagot. Bahay kubo yung sagot mga langga. Question number 3. Hirapan natin. Ano ang pangbansang prutas ng Pilipinas? Langga. Agoy. Number 3 ulit <laughs> si Christian ulit. Mm. Game over. usapan natin, usapan. Question number, ano na? Number ano na? Four. Number four. Question number five. Babaguhin ko yung tanong ha. Hindi na sa pambansa. Saan matatagpuan ang bulkang Mayon? Glenn Christian, sagot. Bicol? Hindi. Specific. Saan sa Bicol? Sorsogon. Hindi. One, two, three. Alpha. Hmm, hindi. Alpha. Alpha? Alpha. Walang alpha na lugar. alpha. Huwag natin turuan ha. Yung mga nasa likuran dyan, babatuhin ko kayo mamaya ng ballpen. <laughs> Four, five, wala nakasagot. Ang tamang sagot, kung saan matatagpuan ang bulkang mayon ay nasa Albay. Tama naman kanina, Bicol, pero dapat may specific tayo na answer. So, sa Albay natin siya matagpuan. So, hindi sila nakasagot pareho mga langga. Dalawa ang hubara natin. So, tarang, tarang, tarang, Nakahubad! Metal pang matabot Katubang ano kaya, day. Harap ka sa camera. Dapat pa naghubad ka. Ano yung hubad mo? Rilo. Rilo. Yuko. Ano, Mahal. <laughs> Kay Glenn, ano mo ba yung kay Glenn? Ay, paubos na to. Tayo na ito ah. Malaki na katawan ni Green, no? Next question. Number, number, ano number na? Ano? Number 6. Number 6. Sando na saglit. How many islands do we have in the Philippines? Tagalog, ilang isla meron ang Pilipinas? Then, Christian, sagot, Ilang isla meron ang bansang Pilipinas? Siyam? No. Hindi. Dose? How many islands do we have in Philippines? Lima? No. Thousand. It's not a hundred. It's just not a five hundred. That's more than 5, 4, 3, 2, 1. 7,000. Tapos na. Ang tamang sagot, 7,107. Ah, medyo hindi tayo updated ngayon. Nag-actually nadagdagan kasi may mga dumagdag ng mga nakita sa Archipelago yung ating mga tourism researcher. So, yung una, 7,107, uh, ah, pero alam ko may dadagdag. So, yun yung tamang sagot sa ngayon, 7,107. So, hindi nila nasagot, maghubad ulit si Franz hanggang dalawa. <laughs> Harap dapat, Franz. Dapat paharap ko pag nakahubad, pagkita ka sa kanila. Ayun na. Ayun na. <laughs> Oo, oh, mali Ay, ko Then, I'm sure. Bait, sure ko lang sa kanilang dalawa. <laughs> Wala na tayong Ito, hahubarin pati ah, eh. mga langga, mga pogi, Ay, di ba? Si, eh, si Bibi Boy lalang na mula. O, oh, ang anghang ba? <laughs> Next question. Hindi mauubos ang samya. Hanggat hindi naubos ang samya, hindi matatapos ang question, ha? Next question number seven. Tulungan mo. Ano ang pangbansang dahon ng Pilipinas? Anahaw. Christian. Mataling ka ba ito sa Christian? No, anahaw is the right answer. Tama, mga ka. Si asa ang pamubalin sa Kine Kinelas. Ano yun? Huwag nito mamaya. Oo. Question number seven. So, Naka 6 points na si Christian, si Glenn 0 points pa rin. Wala ka pang points hanggang. <laughs> paubos na paubos, Glenn ha. Ah. Wait lang. Ilang araw meron sa isang taon? Iniba ko yung question mga langga kasi medyo madali. How many days do we have in one year? Sa loob ng labing dalawang buwan sa isang taon, ilan total merong araw tayo? Sa loob ng 12 months sa isang taon, pag binilang natin yon ilang araw at total of one year. In short, ilang araw meron tayo sa loob ng isang taon? five, four, three, thirteen. Ang layo naman. Two, one, zero. Wala na. 366. Dancer, 365 days. Mga langga. Oh, kasi oh, one month, 30 days eh. Eh, we can total into 365 days. Correct? me if I'm wrong mga langga ha. So yun yung pagkaka ng 365 days in one year. So wala nakasagot, so yung magbubad silang dalawa. Franz, saan yung ipapahubad ni Sure. Sean? Di mo. <laughs> Parang gusto ko talaga makita yung naghubad ni Sean. Charot! Wala bang... Wala bang... Wala bang... Wala bang... Wala bang... Wala bang... Wala Gagawa lang daw ay ah, Nakaprep lang ako eh. Wala, yan. Okay lang yan. Marami nakabreak sa, ano, sa... Ayun ako. Wala! Si Christian Chinelas na yung baril ko daw. Atras chan, chinelas. Wag na. Sige, ano mo. Kita sa Santa Rosa. <laughs> Toby, continue na lang next vlog ang pag-uban ng shorts. Next question. Wala nakasagot, so 6 point, uh, ah, 6 out of 0 pa rin. 0 pa rin si Glenn, 6 points pa rin si Christian. Ano kaya pa? Hindi na. Ha? Huh? Ikaw, Christian. Okay, last question na lang. <laughs> Pag hindi pa rin nakasagot si Glenn, sige siya ng panalo mga langga. Pero hindi niya talaga makahabol kasi 6 points na. Kasi sabi ko kanina, gatas. Ayaw, maliwala. Nilog-lubong gag. Isa. ibang padula na isa ba o isang patay ni... <laughs> Mahal. Wait lang mo lang. Mag-isip muna tayo ng ano. Wala tayo Ano ang pambansa? Ah, question number 8. Tama ba? Oh. Question number 8. Anong pambansang gulay meron ang Pilipinas? Anong pambansang gulay ang ah, meron ng Pilipinas? Excuse me guys, Madam sorry. Pambansang gulay ng Pilipinas, Christian? Kalabasa. Mali. Napag-asa ka pa. Pwede pa natin ihabol to. Pambansang gulay. Permi talaga nakaon sa probinsya. Ay po, yung po. Hindi. Kapalaya. Hindi ba isang gulay? Ano ba atin? Hindi. Five. Okra. Hindi. Clue. Magbibigay ako ng clue ah. Bigyan natin ng chance din para makahabol. Four. Dahon yan. Three. Ang balaya. Hindi. Tangkog. Malunggay. Panalo pa rin talaga si Christian. Malangga, malunggay base sa, ano, ito na ano ko lang tumalangga sa internet ha, ah. base sa recent updated, ang ginawang pambansang gulay ng Pilipinas is malunggay. so malunggay. So, kitang-kita na natin kung sino nanalo. Susumuko sila sa samyang nila. So, dahil hindi nila naubos ang samyang, walang 500 pesos. Malangga. Ah. <laughs> Joke lang, charos. Pero syempre, alam na natin kung sino nanalo si Kishan. Kishan mag-recommend din sa mga viewers sa Di ba ang niya? Mag-focus na yung guest natin. Yan. Diba? ba? Ito rin. Nagmarin na yung tsura. <laughs> I-focus mo rin yung guest natin na isa. Hello! Ha ha ha ha! Then, walang ga. Tawag dito. So, maliwanag naman ang nanalo si Christian. Tapos si Glenn. Zero talaga. Wala talaga mga langga. Okay? So, dahil hindi na naubos ito, uh, alam na, kainin natin ito mamaya. Ano bang lasa? Pero masarap. No? Okay. Ah, so, anong, anong gusto mong gawin sa kanila? Wala Ipagano mo sila ng masa nila. Sobrang Ha? Kiss na kiss. Oh. <laughs> kiss na kiss. Sige, kiss Huwag nang kiss kasi may magsiselo ng baby ko. Oh, <laughs> okay. <laughs> Ayun na mga langga. So, I hope you enjoyed this vlog. So, sa susunod na mga vlog, next, next anong araw ba ngayon, Saturday, we have new vlog within this weekend. Basta see you in my next vlog. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Ashley Di Diyos. At hindi man nakapag-subscribe, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Huwag na rin kalimutan i-ring ang ating bell notification para updated kayo sa aming mga vlog everyday kung nag-upload mo ito kami. See you. Bye-bye. Cut. Yun. Kasi ang nanalo mga langga, syempre walang iba si Christian. So, papakita lang natin yung 500, ibigay natin sa kanya. So, si Glenn, syempre walang, walang, ang sabi niya kanina, kung pwede daw lahat, hindi naman pwede ang ganun. Kaya nga competition, di ba? So, ang ah, nanalo si Kishan, sibibigay natin yung 500 pesos mga langga. Ito, 500. Share your blessing. Ano. Share your blessing. <laughs> Ayan mga langga. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Formal yun.